カスラノの成婚の意志だケミ私に他の選択肢はない君は彼女を助けられない結局君たちは崩壊のことを何も知らない だがお前も自分の子孫のことを何も知らない